لم نعد نستمتع بمشاهدة الفيديوهات على منصة يوتيوب كما كنا في السابق ويرجع ذلك إلى الروتين الذي نمر به كل يوم وهو الجلوس على أريكة ومشاهدة فيلم والاستماع إلى الموسيقى لكن الآن ستشكرني على هذا الفيديو حيث سأقدم لك طريقة للاستمتاع باليوتيوب كما في السابق بما أنك تشاهد الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة إذا كانت هذه المرة الأولى التي تشاهدنا فيها ربما رأيت أو سمعت عن نوع جديد من الفيديوهات التي تقدم للمشاهدين فرصة استكشاف فيديو بنطاق 360 درجة باستخدام الماوس أو الجهاز الجوال حتى أنهم يستطيعون وضع سماعة رأس والنظر من حولهم في كل الاتجاهات يعرف هذا الوسيط بالفيديو الكروي وتندرج ضمنه فئتان الشائعتان هما الفيديو بنطاق 360 درجة والواقع الافتراضي إذا كيف يمكننا مشاهدة فيديو 360 درجة على منصة يوتيوب بدون أي أجهزة باستعمال الهاتف أو جهاز سطح المكتب فقط مع الأسف المحتوى العربي لا يتوفر على أي فيديو يشرح طريقة استخدام هذه الطريقة مع أنها سهلة جدا وتجعلك تستمتع بوقتك في الحقيقة توفر لنا اليوتيوب هذه الطريقة في تطبيقها على منصات أندرويد و iOS. وكذلك في أغلب المتصفحات مثل جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس إلى غير ذلك الطريقة هي كالتالي أولا الدخول إلى المتصفح أو تطبيق اليوتيوب على أي منصة ثانيا نتوجه إلى خانة البحث ونكتب فيديو 360 درجة ثالثا تظهر لنا مجموعة كبيرة من الفيديوهات رابعا عند اختيارك لأي فيديو تأكد من وجود علامة 360 درجة تحت الفيديو خامسا عند الدخول إلى الفيديو ستلاحظ وجود أزرار اتجاهات في أعلى يمين الفيديو إذا كنت تستخدم اللغة اللاتينية أما إذا كنت تستخدم اللغة العربية ستظهر هذه آه، الأزرار في أعلى يسار الصفحة سادسا يمكنك تحريك الفيديو بإصبعك في كل الاتجاهات إذا كنت تستخدم الجوال أو إذا كنت تستخدم جهاز سطح المكتب يمكنك الضغط والسحب على الماوس ونصيحتي لكم للاستمتاع أكثر أثناء مشاهدة الفيديو أنصحكم بوضع سماعات الأذن حتى تحصل على صوت ودقة مشاهدة لا مثيل لهما سأترك لكم مجموعة روابط في وصف الفيديو لأفضل الفيديوهات الخاصة بهذه التقنية الحديثة وفي الحقيقة يوجد الآلاف من هذه الفيديوهات على المنصة يمكنكم مشاهدتها ولكي تعرف كيف تصور هذه الفيديوهات يمكنك مشاهدة حلقة كيف تصور فيديو 360 درجة تجدون رابطها أسفل الفيديو أشكركم أعزائي على حسن المتابعة والإصغاء لا تنسوا الاشتراك ونشر الفيديو حتى يستفيد الجميع إلى اللقاء